жас талапкер қара жігіт қаздаусты қазбекке қазыбекке сәлем бере келгенде аға би ададан жақсы ұл туса елінің туы болады атадан жаман ұл туса көшінің ең соңы болады деген сен осының қайсысы боласың депті сонда жүгініп отыра кеткен қара жігіт ораздының кәрісі қартайғанда қазына болады шиырлының кәрісі қартайғанда қазымыр болады деген сіз өзіңіз соның қайсысы боласыз деп депті қазыбек жүректі жастың жүзіне зер сала қарап е халқым сөзімді тыңдаса қазынасы болармын депті менде халқым құбалса елімнің туы болармын деп қара жігіт орнынан ұшып тұрып қазбекке қайта барып сәлемдесіпті жерден ауыр не бала қартайған шағында халқын жиып жерден ауыр не судан терең не оттан ыстық не көктен биік не деп төрт сұрақ берген екен ешкім шеше алмапты сонда бала өзі айтқан сұрақтары өзі былай деп шешкен екен жерден ауыр дегенім ақыл білім судан терең дегенім оқу ғылым оттан ыстық дегенім фәни жалған адамның өмірі көктен биік дегенім тәкаппардың көңілі әкем тірі ағам ірі болды шоңға сәлем берем деп байдалының бір жас баласы келіпті қай баласысың дейді шоң байдалының баласымын дейді бала байдалының мен көрмеген қай баласысың жалға жүріп бұлаңдаған баласымын топқа түсіп сыналмаған баласымын әкем тірі болды ағам ірі болды сондықтан билік құралмаған баласымын дейді сонда шоң балаға тура қарап қасқа айғырдың баласы қасқа тумаса да төбел туады деген осы екен-ау депті